колбаски для гриля в домашних условиях. Колбаски для гриля полуфабрикат, который можно приготовить в домашних условиях заранее, заморозить, а перед выездом на природу разморозить полностью. Состав магазинных колбасок не внушает доверия, цена, кусается, вкус может разочаровать, да и в них частенько обнаруживаются хрящи, кости и товарищ деревня из собственного опыта. Домашние колбаски готовятся совершенно просто, а в итоге получаются вкусными, ароматными, сочными и безопасными. Обязательно попробуйте. Колбаски можно пожарить на открытом гриле, на гриль-сковороде, в духовке. Из данного количества продуктов получится 10 колбасок длиной около 15 сантиметра. Ингредиенты. Для приготовления колбасок для гриля в домашних условиях понадобится Фарш 900 грамм, я готовила из 550 грамм куриного фарша, из красного мяса со шкурой, и 350 грамм телячьего фарша. Сало свиное свежее 100 грамм. Чеснок 4 зубчика. Лук репчатый 0,5 штук. Перец сладкий болгарский 1 штук. Соль 1 минус 1,5 чайная ложка. Перец черный молотый 0,5 чайная ложка. Кориандр 0,5 чайная ложка. Паприка 1 чайная ложка. Приправа для курицы 2 чайная ложка. Вода холодная 1,50 мл. Кишки тонкие свиные 1,7 метра. Этапы приготовления. К куриному фаршу добавить фарш телячий. Оба фарша смешать, добавить нарезанные мелкими кусочками свежее сало. Лук и чеснок очистить, болгарский перец освободить от семян. Лук мелко нарезать и добавить его в фарш вместе с пропущенным через пресс чесноком. Далее добавить в фарш нарезанный небольшими кусочками сладкий болгарский перец, соль, паприку, черный молотый перец, кориандр и приправу для курицы. Тщательно фарш перемешать, влить холодную воду. Снова фарш хорошенько перемешать. Затем наполнить фаршем, не слишком плотно, подготовленные, вымытые внутри и снаружи, свиные кишки. Перевязывая концы с двух сторон, сформировать колбаски. Наполнять кишки фаршем вы можете с помощью специальной насадки к мясорубки или же с помощью верхней обрезанной части пластиковой бутылки. Домашние колбаски для гриля лучше всего делать длиной 12-15 см. Полуфабрикат колбаски для гриля, приготовленные в домашних условиях, сложить в пластиковую форму, застеленную бумагой, и отправить в морозилку. Замороженные колбаски перед отъездом на природу или жаркой в духовке, или сковороде, следует полностью разморозить и наколоть иголкой каждую колбаску, по 5-7 проколов со всех сторон. Готовые колбаски получаются сочными и очень вкусными, попробуйте. Приятного аппетита!